Takže tam hledat J.K. Mycologicus. To ještě neviděl. Tady to je kolonie klousků strakošů, nebo někde jaký rybů strakošů. Jako roste jich hafo, roste jich hafo na v dubských skalách a to ještě na těch oblastech. no zase tady v sektoru a našem oblíbeném. Tady je ten Matuš Kozáčik ty jsem někdy viděl dalšího chlapce. Tak to, ty jsou čuťuňuňu.